biciye mu bumenyi n'ubwenge utanga gusa nk'uko hariya muri daniyeli igice cya cumi na kabiri wari wavuze yuko mu gihe cy'iherezo nk'iki hazoboneka ubwenge mu batahajuru maze bagashobora gutahura amajyambo yawe turakwinginze mwami uduhe ubwenge nyine kibyayishuriwe yohana ni igice cya cumi na gatatu duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo waho w'icumi dusome mu izina rya yesu gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga muri bibiliya y'ikirundi banditse bakoresheje rino jambo ngo yari ko arerekwa iby'ikimenyetso gihambaye cyabonetse mu ijoro cy'umugore yambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe mu mutwe yambaye igisibo cy'inyenyeri cumi na zibiri kandi yongeye abona n'ikindi kimenyetso cyabonetse mu ijoro nacyo kikaba cyari igisato cy'amahero gikomeye bino ngo mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga yohana niwe ariko karivuga, ahagaze ku musenyi wo ku kiyaga ku nkombe z'ikiyaga yagize gutya abona igikoko cyuburutse kivuye mu kiyaga gifise amahembe cumi n'imitwe indwi ku mahembe yacyo hari imigara cumi namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve namba umuntu yageneye gufatwa mpiri azofatwa mpiri namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicisha inkota aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera igihe yari ahagaze ku musenyi wo ku kiyaga mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga nagira mvuge mugenzi bino bintu bikurikira iyo bavuze ikiyaga amazi menshi baba bari ko baravuga akarere cyangwa igihugu ahantu haba abantu benshi ni kuvuga ngo kino gikoko cyavuye mu bantu benshi iyo bavuze igikoko naho baba bari ko baravuga ihanga ubwami ubutware ni kuvuga ngo kino gikoko ni ubwami ubutware bwaje buvuye mu bantu benshi hano kandi ngo cyari gifise amahembe cumi n'imitwe indwi iyo bavuze amahembe kenshi baba bavuze baba ariko baravuga umwami iyo bavuze amahembe baba bari ko baravuga ubwami ni kuvuga ngo igikoko ni ubwami hama amahembe ni abami bazotwara batwara bagize ubwo bwami nk'akarorero ubwami bw'ababuroni bugereranywa n'igikoko hama amahembe twoyagereranya bajya abami batwaye ubwami bwa baburoni nebukadinezari hama n'umuhungu wiwe berushaza n'abandi twovuga ku bwami bwa medi n'abapereresi nka bakuro ubwo bwami butwariramwo nk'akarorero nka esite dufate nk'akarorero ari esite afurika yo ari esite afurika kominiti ubu aba ari ubwami hama buno bwami bugizwe n'ibihugu u rwanda u Burundi, kenya uganda na tanzania ni kuvuga ngo ino ni mitwe ingahe east africa isanzwe ifisemwo ijambo niho baba bariko baravuga imitwe ngira ngo rero ubu ugiye kubitahura neza mugenzi uri kurakurikirana kino kiganiro cari igikoko kimwe kino gikoko gifise abami barindwi kandi gifise abami icumi kandi cyari gifise imitwe indwi buhura n'ubuhanuzi daniyeli yeretswe mu gice cy'indwi cya daniyeli uhereye ku murongo wa mbere ugashikana ku murongo w'icyenda aho daniyeli yeretswe ibikoko bine yohana mu kwerekwa bino bikoko bine byose yabyeretswe mu majambo avunaguye mu gikoko kimwe amajanja yacu yari ameze nk'ay'idubu igikoko cya kabiri yabonye cyasa n'idubu bwari ubwami bw'abagiriki bwatwawe n'umwami mukuru alexandre mukuru abara ah, mu mbabarire bwari ubwami bw'abamedi n'abaperesi bwatwawe na ba hamwe n'abandi hama kandi yaciye abandanya avuga ngo akanwa kacu kari kameze nk'ak'intambwe iyi ntambwe niyo ugereranya ubwami bw'abagiriki bwatwawe na alegizandere mukuru umuntu yashoboye kumenyekana cyane ku isi ahambaye yatwaye akiri muto ibintu twavuga ngaha byaranze alegizandro mukuru nuko ashobora kuba yaragwanye intambara nyinshi yamara akicwa n'inzoga inkuru zivuga yuko yanyoye inzoga ahiganwa arakomeza kugeza n'aho zashoboye kumugandagura abantu banywa inzoga bakwiye kwikebuka yari umwami ahambaye cyane ariko ingoma yiwe yahavuye ihangura ubwami bwiwe none ni bande baciye babutwara nk'uko kahise kabyerekana inyuma y'ubwami bw'abagiriki igihe generale bane bigaburiye ubwami bwa alexandre rogra mu gihe alexandre yari ahavuye amaze gupfa mu karere ka hariya i roma mu butaliyano hahavuye havuka ubwami burakomera bwahavuye butera ibihugu bihambaye cyane kugeza n'aho bwigarurira isi nabwo butangura gutwara nicyo bituma daniyeli hariya mu gice cy'indwi yeretswe ko ari igikoko cyari gihambaye gikomeye mbere muri daniyeli igice cya kabiri hoho ubuno bwami bwagereranijwe nk'ibyuma bwagereranijwe nk'ibyuma kuko ari ubwami bukomeye hinge dusome kugira ngo tujyane n'umwanya kandi dushobore no gutahura ku murongo wa gatatu muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n’ukomeretse akagirire ni kuvuga ngo nk'uko namaze kubivuga inyuma y'aho hariko haravugwa ubwami bw'isi haje kwivangamo ibyo kwizera kubera yuko satani nawe yaje kubyivangamwo kugira ngo akoreshe ubwo butware yigarurire abantu hariya muri daniyeli hoho herekana igikoko hakerekana n'agahembe gato kahavuye kamera mu yandi mahembe ahubwo muza kugira ngo bushitse imigabo n'imigambi ya satani mu gihe hari roma ya gipagani umukuru w'ishengero yatwara ishengero rya gikristo yavuye yifatanya n'ab'isi maze bashinga ubwami bwa gikristo bashyiraho umukuru w'ishengero uwo yitwa papa kugira ngo abe ari we mu gishingo cya leta no mu gishingo cy'ishengero hari ku ngoma y'umwami constantine valentino aho yahavuye aheba ubwami bwiwe we wagenda kwiyubakira ubwami bwiwe ubwo yahavuye yitwa constantinople agace yagiye kwiberamwo ubwami bwiwe abugabira papa umukuru w'ishengero ni kuvuga ngo nk'uko rero hariya twatanguye tubivuga bwari bugizwe n'abami icumi twamaze kuvuga yuko ihembe haba hariko haravugwa umwami runaka ni kuvuga ngo ku rukurikirane rw'abapapa higeze kubaho umwami canke umupapa yitwa piyo wa gatandatu uyu yahavuye ahura n'isanganya aho yavuye ategwa n'umwami w'umufaransa aramunyaga amugenda amutwara kumufunga habaho igihe ubupapa butashoboye kuronka ijambo butashoboye guhabwa ijambo kuko umupapa yari afunzwe ni kuvuga ngo nibwo buhanuzi ngaha tubona muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n'ukomeretsa akagirire ni kuvuga ngo mu bupapa hategerezwa kubaho umupapa umwe akomereka uyu nawe yabaye piyo wa gatandatu yafashwe akagenda gufungwa ubushobozi n'ububasha abantu dusanzwe tuzi ku papa ubupapa burabwambugwa ariko nk'uko tubibona ngaha uruguma rwocishe rurakira ni kuvuga ngo isi yose ikurikira icyo gikoko bagitangarira ni kuvuga ngo muri uno mutwe igihe wari igihe piyo wa gatandatu yari afunzwe havuye haza uwundi mwami uwundi mutware w'umufaransa aramufungura yongera kwijaba ubupapa ubupapa bwongera gukura nicyo gituma hano baca babandanyiriza ko bavuga ngo mu gukoresha ibimenyetso bikomeye bwari bwarahawe na satani kino gihe turabyibuka kahise karabyerekana yuko habayeho n'ibimenyetso bikomakomeye harabona haboneka abantu bagiye kurima bagiye kurima ku munsi wa mbere w'iminsi indwi amasuka ngo aga amasuka akamanya akavunika kugira ngo berekane yuko ku munsi wa mbere w'iminsi indwi hari umunsi mu by'ukuri wahezagiwe turabona kugira ngo bashobore gutangura kwemeza gusenga abazimu n'aberanda ni uko ngo habonetse ibimenyetso bikomeye ku mva zabo ni kuvuga ngo ibintu bikomakomeye n'imyizerere ya giprotestanti gito yose isanzwe yubahirizwa uno munsi niho yashyiriweho kandi ijambo ry'imana rimbarira ngo ntago babigize kubera yuko bashyigikiwe n'ijuru yamara babigize kubera bashyigikiwe n'igikoko uri kurasenga aberanda uri kurambara ibintu mu ijosi hamwe n'ibindi uri ko batazira na kino gikoko kandi ku murongo wa gatanu gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi mirongo ine n'abiri ni kuvuga ngo inyigisho zose z'ikinyoma nizo nyigisho ngaha bavuga yuko zihabaye ari inyigisho zo kurogota ni inyigisho zingana no kwigereranya n'imana nimwiyumvire yamara kubera yuko satani akoresha ubuhinga bwinshi bwo gucurika ubwenge bwawe kugira ngo ntimubitahure urashobora kwiyumvira yuko gusambana ari icyaha ariko ntuyumvishe yuko kutaruhuka isaha bataricaha ukazimira ukemera guhitamo satani n'ubupapa hako wokumvira imana mu by'ukuri uno muntu yahinduye inyigisho ya bibiliya haba ibintu bikomeye nk'uko tugiye kubiraba mwa kigwa mu by'ukuri yari amajambo yo kurogota giteranura akanwa kacu kirogota ku mana kirogota no ku izina ryayo no ku ihema ryayo no kubaba mu ijuru gihabwa kurwanya abera no kubanesha kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose kugira ngo abantu ntibabe bagica ku baherezi bo ku isi kugira ngo bemerwe n'imana yamara bisikire ku mana baciye muri yesu kirisito mugenzi amasengesho yacu akwiye guhabwa imana gusa nyamara ntibitangaje mwa kino gihe ubwabo hari ikindi kintu tworabira ngaha amezi mirongo ine n'abiri ubupapa bwahawe gushishikara ni ikiringo gihuye n'ibyo tubona hariya muri daniyeli igice cyindwi ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu havuga iby'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe igihe gifise ni umwaka ufise iminsi amajana yose arimo iminsi igihumbi n'amajyana abiri na mirongo itandatu bikaba bihuye bihuye n'imyaka igihumbi n'amajyana na mirongo itandatu kubera yuko dusanzwe tuzi yuko umwaka umwe ungana n'umwaka iyi myaka yabaye imyaka y'akarengane aho ubupapa bwashoboye kugirira nabi abakirisitu ba mbere bukabica bukanyegeza bibiliya ngo abantu ntibayumve hamwe n'ibindi bikorwa bibi byakorewe abizera kubera yuko ngaha bavuze ngo giteranwa akana kacu gihabwa kurwanya abera no kubanesha kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose abantu bose bo ku isi bahinduka abantu abantu bumvira ubupapa ukuri kubera yuko biteri igihe yari ari roma yagiye mu nzu kubera yuko yariko yari umwepisikope mukuru yari umwepisikope bakuru yariko ariga iby'iyobokamana muri eh, teoloji iyobokamana bya ekereziya gatolika acagwa kuri bibiliya yari yaraboshywe kandi yari yarirengagijwe atangura kuyisoma amenya yuko umuntu akizwa kubwo kwizera yesu kirisito kumbure ashobora kuba nawe yasomye ano majambo avuga ngo aho niho ukwihangana kw'abera guserukira no kwizera kwabo umuntu akizwa kubw'ubuntu kubwo kwizera yesu kirisito gusa atanguza ubugorozi maze bamubonye baca bamwita umugumutsi niyo ntango y'ubuprotesitanti kumbure mu kigo cyacu nyezina tuzoraba ukuntu ubuprotesitanti bwavutse n'ukuntu bwakomeje gushika mwa kino gihe cyacu yamara mugenzi ndashaka ngo umenye neza ibintu byaranze ishengero rya mbere ishengero rya rya mbere ryarahuye n'ibibazo kubera yuko bushyigikiwe n'ibihangange bikomeye yamara ijambo ry'imana rimbarira yuko ngo bwiteze kuzokongera guhabwa ububasha nk'ubwo bwari bwarahawe ubwa mbere hari abantu biyumvira yuko ibyaranze ubupapa mwa kino gihe bishobora kuba byararangiye oya nibyo ntabwo bugikora nk'ibyakozwe muri kahise bwakoze nabi bwakoze ibibi byinshi bikomeye ariko mugenzi ntago ngo ubupapa bwigeze guhinduka igihe ku itariki zine z'ukwezi kw'icyenda muri uno mwaka nyine papa francisco yari yakoranije abari basohotse abari baserukiye amashengero atandukanye arababwira ngo ubupapa bwaranzwe n'akahise kabi ariko ngo bwamye bwifuza yuko bwosubiza hamwe n'abantu bose abantu bakongera bakaba bamwe bivuze yuko rero mwa kino gihe buriko burahinduka ariko mu majambo yari yavuze ngo yari yavuze ngo sinje gukora ngo sinajye gukora ibitandukanye n'ibyo abambanjirije bari barakoze ubupapa ntibwigera buhinduka ntago bwigera buhinduka naho bwo kwiyorobeka uno munsi buriko burakora n'utujwi tworoshe two kwiyorobeka gusa ariko buri cyari bwa bundi nyene buba bidatinze bugiye gukora mu bundi buryo kugira ngo bwongere bukore amabi nk'ayo bwakoze muri kahise ku murongo wa cumi na rimwe hambarira ngo kandi mbona ikindi gikoko kino ni igikoko cya kabiri gisohotse mu isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato kiganzisha ububasha bwose bwaca gikoko cya mbere mu maso yacu kigobera isi n'abayiba ko gusenga cya gikoko cya mbere cyakize uruguma gocishe kandi gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu kizimirisha ababa ku isi kandi cyicishe abatazogisenga bose kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano basigwa ikimenyetso ku kiganza kibanda cy'iburyo cyanjye mu ruhanga kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura cyangwa icyo ashora atari ufise icyo kimenyetso nicyo zina rya cya gikoko cya nk'igitigiri cy'izina ryacyo aho niho ubwenge bw'abera bufise ubwenge aho niho ubwenge buserukira ufise ubwenge naharure igitigiri cy'icyo gikoko n'igitigira icyo muntu igitigira cyacu n'amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu reka rero mugenzi dukoresheje ubwenge mvajuru dukoresheje ugutahura kuboneka muri bibiriya niho honyine dushobora gutahura ano majambo ndakwinginga ngo utegere neza kandi ufise nawe uburenganzira bwo kubaza icyo udatahura neza kugira ngo ushobore gutahura amajambo y'uku kuvugishwa aboneka muri bibiliya yose na cyane cane mwa kino gice cy'ivyayishuriwe yohani igice cya cumi na gatatu nakubwiye ngo turaba kino gice cya kabiri umurongo wa cumi na rimwe twasomye ngo kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama ni kuvuga ngo yohana inyuma yo kubona cya gikoko cya mbere inyuma yo kubona intwaro y'ubupapa ukuntu yigenjeje mu gihe cya kera yabonye ikindi gikoko cya kabiri kandi kino gikoko cya kabiri cyari gifise amahembe abiri kandi inyuma y'amahembe abiri cyari gifise ishusho nk'iy'umwaga z'intama ikindi kigira gatatu cyaranga kino gikoko ni uko cyavuze nk'ikiyoka mugenzi bino ni ibikorwa bitatu ni ibintu bitatu byavuzwe dine faso byagiye bikurikirana bivugwa kwa kino gikoko ubwa mbere cyari gifite amahembe abiri mugenzi twarize yuko iyo bavuze ihembe iyo bavuze ihembe baba bavuze ubwami cyane uburyo butandukanye bwo gutwariramwo ni kuvuga ngo ubushobozi bw'ubwami kino gikoko cyari gifise amahembe abiri ubwa kabiri ngo cyari gifise ishusho isa n'iy'umwagazi w'intama bisobanura yuko byanka byakunda kino gikoko cyari gifise ishusho yo kwizera umwana w'imana yesu ni kuvuga ngo kino gikoko cyari gifise ishusho y'ubwiza buzigirwa butangwa na yesu mu yandi majambo cyari cyizeye yesu kirisito igikoko twarabonye yukana ubwami buno bwami rino hanga bwari ihanga rifise ishusho yo kwizera yesu kirisito ariko kandi byari rifise amahembe abiri nkundira mugenzi nkubwire muri kahise kino gikoko kandi ngo kiburutse gisokorotse mu isi ku butaka narababwiye yuko ahantu mu mazi menshi bisobanura ahantu hari abantu benshi bavuze ku butaka naho baba bari baravuga ahantu hari abantu bake ahantu atari abantu bahari ku butaka ni kuvuga ngo duciye dusubira mu mateka y'isi muri iyi sitware tubona yuko hari hariho ubutaka butabamwo abantu mu nyuma buza kubamwo abantu buno nabwo akaba ari amerika kontina ya amerika ni kontina itahozwe ibaho abantu mu gihe cya kera nyamara igihe ubupapa intwaro y'ubupapa yari ibangamiye abantu hari i buraya abantu biyumviriye gukora egisipuratasiyo bagenda muri za oseya atarantike na za pasifike maze bariko baragenda babona ubutaka bushasha babupimye babona yuko hoba abantu muribuka yuko baje ino muri afurika bakagenda n'ahandi bakarondera abantu bagenda kuhakora maze abantu bo muri erope y'uburaya bava iburaya bwo mu buryo bwa leta ikigira kabiri bari bavuye iroma bahakanye inyigisho zidahwanye no gutsindanishirizwa kubwo kwizera bari abantu bizeye yesu kirisito nicyo gituma basa nk'umwagazi w'intama bari bafise ubuprotesitanti guhakana inyigisho za ekereziya gatolika kandi bakagira n'irindi hembe rya kabiri ubwa gatatu yohana yagize uku yumva cya gikoko kivuze nk'igisato nimwiyumvire namwe cyari gifise ishusho yo kwizera yesu kirisito maze mu kanwa kacu haca havamwo ishusho kiganzisha ububasha bwa bwose bwa cya gisato cya mbere mu maso yacu kigobera isi n'abayiba ko gusenga ca gikoko cya mbere ca kizuruguma gocishe ibi byabaye mu buryo bwinshi butandukanye nk'akarorero igihe abaprotestanti bari bakiri buraya bagenzi ndagira ngo mwitahure neza bavuye i buraya bahakanye ibintu byo kwirega kuri ba padiri no kuri ba shehe hamwe n'abandi bari bahakanye bavuga ngo umuntu akizwa kubwo kwizera gusa bari bakurikiye inyigisho ishusho nzima ya bibiliya nimurabe bamaze kugera bamaze kugera muri amerika batanguye nabo ibintu byo kwirega batanguye kugenda kwaturira abapasiteri babo hamwe n'ibindi batanguye kuzana za nyigisho za endurugensi hamwe n'izindi umuco ijuru wabarungikiye wo kwitondera amabwiriza y'imana n'isabati rimwo hatanguye kuza inyigisho ivuga ngo ibyagezwe byarakuweho ibyagezwe byarabambwe nta mpamvu yo kwitondera ibyagezwe batangura kuruhuka Dimanche nabo nk'uko babikoporoye hariya i Roma kwa papa mu yandi majambo inyigisho hano babandaga bavuga ngo Ikino gikoko kandi gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu abantu bose kirabategeka kirabaganza gitegeka iburaya gitegeka afurika gitegeka aziya gitegeka hose no muri amerika intwaro y'ubuprotestanti mu madini menshi ya giprotestanti kugira ngo bashobore kwigarurira abantu harimo gukora ibimenyetso byakumiza bino bimenyetso biri mu buryo bubiri bubiri nk'uko twamaze kubyumva y'uko intwaro y'ubuprotestanti iri mu buryo bubiri mu buryo bwa politiki n'intwaro y'ibyiyobokamana biri mu buryo bubiri na bino bimenyetso byakumiza ubwa mbere bagenda mu mashengero batangura gutibura imiriro batangura gukora ibitangaza utarafise agasinda bakavuga ati ndategetse saminda agaca yisama bavuga ngo ndategetse kiri indwara agaca yikira bavuga ngo ronka buruse agaca yironka ibyo bavuze byose bagategeka ibimenyetso byakomeza bano bantu muzobabonera ku kintu kimwe kubera yuko kino ni kintu cyananiye satani gukora kino nacyo ni icyo kubona umuntu yo kwihana ntibazokwigera babuza abantu gukora icyaha mbere n'abababuza bazobabwira kwitondera ibyagezwe bimwe gusa ibindi nabyo ntibabyitondere mu mashengero yabo biyoroshe yuko bigisha babuze abantu ntugasambane biroroshe yuko bigisha abantu babuza ntibakanywe inzoga biroroshye yuko bigisha abantu babo babuza ntimwikicane ntibiroroshe yuko bashobora kwigisha mu bantu babo bababuza kwambara amashapure hamwe n'ibindi bigirwamana byose biboneka mu mashengera mwamwe ya gikristo yaguye ariko kandi kubera yuko ikintu gitumye roma yitwa roma ikintu gitumye papa afise ububasha bwo gutegeka isi ikintu gitumye satani yiganza nk'aho ari we ategeka abantu b'imana ni uko yashoboye guhindura ibwirizwa by'isabato kubera yuko isabato ari ikimenyetso cyemeza yuko abantu twaremwe n'imana ku murongo wa cumi na kane kizimirisha aba ku isi ibimenyetso cyawe gukora mu maso ya cya gikoko kibarira ababa ku isi gukora igishushanyo cya cya gikoko cyari n'uruguma rw'inkota kigahava gikira kino gikoko twarabonye yuko ari ubupapa ni kuvuga ngo ubu tumaze kubona ibintu bitatu bigomba gukora mwa kino gihe nyine cy'imperuka hari satani agereranya nk'ikiyoka ni kuvuga ngo aba baca baforoma ubutatu bw'ikinyoma ndagira ngo kano kajambo ukabike mu mutwe kubera turi bukagaruke ko mu kanya reka tubandanye dusoma gihabwa guha icyo gishushanyo cy'igikoko guhumeka ngo icyo gishushanyo cy'igikoko kivuge kandi cyicisha abatazogisenga bose ndagira ngo mugenzi utahure hano hantu ubu intwaro kubera mu bisanzwe ntabwo bakiri ba protesitanti ntabwo bahakanye byo ku munwa gusa inyigisho n'ibindi byose bagendera ko niyo gipapa muri ubwo buryo barondera gushyira hamwe ijambo ry'imana rimbarira ngo icyo gihe rero rero kwishyira hamwe kw'amadini icyo bitwa impuzamadini impuzamashengero nicyo gishushanyo cy'igikoko kino gishushanyo cy'igikoko rero ko kirasigwa mu ngiro amapfa atangura kuza ubu abantu bararima ariko ntibatangara ukundi ibintu biriko biragwira ku kumbure bino tuzobiraba mu kigwa kizokurikira na cyane cyane kizoca ku mbuga ngurukarabumenyi za youtube hamwe na facebook tuzobiraba neza cyane kwa bino bintu biriko biraba mwa kino gihe ariko mugenzi ngo bino byose rero bizotuma kubera yuko abayoboke babo bo mu madini yabo bamaze kubizigira nk'ibigirwamana hariho umu protesta umwe wo mu dini rya giprotestanti twigeze kuganira arambarira ngo mu gihe isabato yoba ari ukuri imana iba yarayeretse pasiteri wanjye kubera yuko imana yama yamweretse naho bihagaze biriya bimenyetso n'ibitangaza bakorera mu maso yanyu abakuru b'amaleta mwamwe abasirikare b'amaleta mwamwe bazohinduka ibikoresho bya satani ibyanditswe byera byasobanuriye neza ukuntu bizogenda kubera yuko abakuru b'amareta basanzwe ari abantu bakunda bene igihugu babo barakunda bene igihugu babo bakabagirira utwigoro twinshi dushoboka ni amareta make yo kwiyumvira kugirira nabi abanyagihugu barongoye sha ku isi ni make ibihugu byinshi ababirongoye bama bakunda cyane birenze abanyagihugu babo ariko igihe cya daniyeli gihatereye mu rwobo rw'intare umwami yarasinye ikete aragisinya atazi yuko kiza kugirira nabi daniyeli kubera yuko umwami yakunda daniyeli cyane aza kuyisanga yaramaze gusinya ikintu kigirira nabi daniyeli ibyanditswe byera bimbarira ngo amareta azosinya ibintu atazi amaze gusinya ibintu atazi azokwisanga ariko aragirira nabi ahama abanyagihugu babo mu buryo atarazi akagufunga akagukubita mugabo ariko arakwereka yuko bitamurimo ariko ari ibintu byasinywe naciye ndabibona icyo kino cyanditswe kivuga cyerekana ukuntu bizogenda bazobyisanga mwuko ni kuvuga ngo ubuprotestanti gito bwaguye n'ubugatolika ni kuvuga n'intwari y'ubupapa bwamaze kwifatanya bugashyiraho igishushanyo cy'igikoko buzotanga amategeko hama ama leta yamaze kubisinya asigara akoreshwa na buno buporotesitanti na kino gishushanyo cy'igikoko niko bibiriyimbarira yuko bazokwicisha abantu batazokwemera kubumvira bose niko bibiriya ivuga ku murongo wa cumi na gatandatu kigobera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanye mu ruhanga bibiliya iratomoye neza ivuga ko rino tegeko rya kino gishushanyo cy'igikoko nk'uko twamaze kukibona ntago ari itegeko rizohabwa umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa akarere kamwe kizohabwa abantu bose batuye ku isi araboroshe abahambaye aboroshe abanini n'abagufi barebare abize amashuri menshi n'abatayize abahinga abamenyekana n'abantu bose nta n'umuntu n'umwe azobuzwa azoba ari uwidegembya kwa rino tegeko iri tegeko mu bisanzwe papa francisco yari arigarutse ko hariya mu gitabo kiwe yisera budatosi ibi nigeze kubivuga mu minsi iheze hariya ku ngingo y'amajyana abiri na mirongo itatu n'indwi aho yagarutse cyane avuga ngo kugira ngo bino bibazo bihere yagarutse avuga ngo aravuga ngo icyo gihe ku bayuda umuyuda adakurika igisabato baramwiruka ko ntibamwemerera mbere akicwa murumva itegeko ukuntu riza bivuge ngo hamwe bose itegeko ryo kuvuga ngo baruhuke dimanshi nk'uko yabivuze hagomba kwisungwa akarorero kakorwa ku bayuda abantu bose batemera kuruhuka dimanshi ngo bakore ku isabato bakicwa hano isomo rimbarira ngo kigera ko bose aborosi n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashyirwaga ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanye mu ruhanga hano iyo bavuze mu ruhanga hamwe no mu kiganza cy'iburyo ntabwo ari mu buryo bw'umubiri ahubwo ni mu buryo bw'impemu iyo bavuze mu kiganza baba bavuze gukora iyo bavuze mu ruhanga ni gutahura ni kuvuga ngo abantu bose bagomba kwemera inyanyigisho izimiza maze bamaze kuyemera bakongera bakemera no kuyikora ubundi se inyanyigisho izimiza niyahe ndagira ngo mugenzi nayo dushobore kuyitahura neza turangize icigwa dushoboye kuyumvikana ko neza hano baravuga ngo kwemera kuruhuka dimanshi ibi bintu ibi bintu ibi bintu iyo turiko turabivuga ntabwo tuba turiko turavuga yuko abantu baruhuka dimanshi boba baramaze gushika k'ikimenyetso cy'igikoko oya suka ibyanditswe byera bitubwira ibyanditswe byera bimbarira ngo igihe dimanshi bihindutse nk'itegeko igihe dimashi izoba ihindutse ikintu kigobererwa abantu igihe kino gishushanyo cy'igikoko kizoba cyahawe kuvuga no kucwicisha batazogisenga bose niho abantu bose bazoba baruhuka dimashe bazoca basigwa ko dimashe nk'ikimenyetso cy'igikoko niko byera bimbarira hama igitigiri cy'izina ryacu tumenyereye abantu benshi bize ibiharuro bariko bakora za karikire bakaraba ku ipfofero ya papa kugira ngo bemeze papa yuko ari we avugwa hano mwa kino gice bakavuga ngo vikariusi sirideyi bisobanura birimwo sisa sosani sisa magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu nk'uko tubibona hano ku murongo wa cumi n'umunani musanzwe muzi yuko hariho imana data umwana na mpemu nk'ubutatu bw'ukuri hariho rero n'ubutatu bwa gipagani ni kuvuga ngo nk'uko igitigiri karindwi kiboneka muri biriya nk'igitigiri gishyitse igitigiri gatandatu iboneka muri biriya nk'igitigiri kidashitse ni kuvuga ngo ibintu bizoba biranga intwaro y'abisi ni ibintu bidashitse hamwe no kwititondera isabato bibiliya rero ifata bino bintu ko ari bibiri kutitondera ibyagezwe byose muri rusange hamwe no kutitondera isabato ivuga ngo bano bantu bazosigwa nk'ikimenyetso cyo kutitondera isabato bwerekera ubwabwo muri gihonomu kandi burimo mpemu z'abadayimoni zerekeza abantu bose babukurikira muri gihonomu mugenzi ubu no noneho biratahuritse umuntu wese agomba gufata ingingo yo guhitamo mbega ndahitamwo ukuri cyane ndahitamwo ikinyoma no kumenya aho igihe kigeze mwa kino gihe no kumenya ibigiye kuba nimuze dufata ingingo yo guhitamwo neza twitandukanye na buno buyobe bw'ab'isi dufate ingingo yo guhungira muri yesu kirisito yesu nawe aduhe gutandukana n'icyaha mvuga gutandukana n'icyaha kubera yuko nzi neza yuko icyaha kitazokwamaho mugenzi icyaha ntigizokwamaho yesu kirisito muba agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacyo umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha cyiwe yamara abagororotsi bobo ndagira ndakubwire ikintu kidasanzwe ku bagororotsi abagororotsi bobo bazohabwa igihugu gihora ari icaba ibihe bidasira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi akira ijambo ry'imana